schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das ist eine ungewohnt große Entfernung hier. Erstaunlich, das sah die letzten Male noch anders aus. Nichtsdestotrotz freuen wir uns sehr, freue ich mich sehr, dass Sie heute zu unserer letzten Diskussionsrunde zum Thema Weihnachten im Juni, die Vita Christi und das Bachfest 2013 erschienen sind. Begrüßen Sie herzlich mit mir Elmar Weingarten vom künstlerischen Direktorium des Bachfestes einer von dreien, die, ich sage mal im Zusammenhang mit ähm, dem Weihnachtsoratorium im Juni, schuld daran sind, weil er es mit durchgewunken hat. Und Peter Wollny, der ähm, im Bacharchiv ähm, die Fäden der Forschung mit zusammenhält. Wir werden am Anfang kurz ein bisschen über den erstaunlichen Umstand des Weihnachtsoratoriums im Juni reden, aber dann relativ schnell das Thema wechseln und versuchen, auf das Zusammenwirken zwischen Programmgestaltung und die Forschung hier im Hause zu kommen. Herr Weingarten, ähm, Sie sind einer von dreien, die die Programme des Bachfestes verantworten. Neben Ihnen Christoph Wolf, der diese Reihe hier mit eröffnet hat, und dem Thomaskantor Georg Christoph Biller, der ursprünglich hier sitzen sollte, heute, dann aber einen Rückzieher gemacht hat, weil er zwar vielleicht seinen Frieden gemacht hat mit dem Weihnachtsoratorium im Gewandhaus im Juni, aber es nicht an die große Glocke gehängt haben wollte. Daraus schließlich, es gab Diskussionen im Vorfeld zu diesem Thema. Ja, ganz sicher. Und die waren auch äh, nicht frei von Heftigkeit. Und ähm, äh, das macht Spaß, das bringt auch was. Und letzten Endes haben wir uns dann durchgerungen äh, gemeinsam. Und ähm, wir kommen vielleicht nachher noch ein bisschen drauf äh, zu sprechen, ähm, was bei so einem Bachfest äh, an Besonderheiten da ist, weil es gibt da eben doch immer einen starken Impuls aus der Wissenschaft für so ein Thema. Und, und das war natürlich dann kontrovers. Diejenigen, die also Bach ganz nah sind und auch natürlich hier im Bach-Archiv arbeiten, bestimmte Vorstellungen haben, was sein kann und was sein soll und was möglicherweise sein könnte und auch vor allen Dingen, was nicht sein darf. Ähm, das wurde dann kontrovers dann diskutiert und es gab dann eine Situation, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf <laughs> oder doch, verraten soll. Doch, doch. <laughs> es war dann so, dass der Geschäftsführer des Bacharchivs sehr geschickt gesagt hat, so jetzt lassen wir euch dreimal alleine und dann ähm, und redet darüber. Und dann in der Situation haben wir dann nochmal ganz anders und neu diskutiert und haben dann überlegt, es ist doch möglich, das zu machen. Und dann hat auch Herr Biller gesagt, die Konstruktion, dass man also das Weihnachtsoratorium dann in dem, im Gewandhaus macht und dann Vita Christi doch als eine geschlossene Konzeption dann akzeptiert, da hat er dann zugestimmt und das Herz war ihm ein bisschen schwer, das hat man auch gemerkt. Aber dann äh, sind wir wieder sozusagen an die Öffentlichkeit <laughs> gegangen, dann kamen die anderen dazu und dann haben wir das entschieden und haben mitgeteilt, was wir entschieden haben. Also es war auch so von der ganzen Psychodynamik, Soziodynamik der Beteiligten war das eine ganz aufschlussreiche Geschichte. Nun ist die Vita Christi ja ein weites Feld, im engeren Sinne eben vom Weihnachtsoratorium am einen Ende der Vita Christi zu den Passionen am anderen Ende reichend. Bei den Passionen gab es diese Debatten nie. Auch der Thomas Kantor selber hat ja schon Passionen im Rahmen des, Wein äh, des Bachfestes ähm, dirigiert. Das kann man ja im Juni doch eigentlich genauso wenig machen. Warum diese Heftigkeit beim Weihnachtsoratorium und keinerlei Debatten im Grunde bei den Passionen. Naja, also die, wir haben ja die Passion immer in der Nähe von Christi Himmelfahrt aufgeführt, nicht? Weil das, weil das Fest ist halt im Juni und das hat man nie als Problem gesehen. Nur ist es so, auch dass historisch in der Aufführungspraxis auch die, die, die Passion auch in allen Städten auch immer wieder mal an, zu einer anderen Zeit stattfand. Also ähm, wahrscheinlich ist es doch ähm, ein ganz wichtiger Unterschied, also dieses, ähm, die weihnachtliche Zeit, dann auch die winterliche Zeit, ähm, das ist, glaube ich, sehr viel stärker verbunden und es gibt auch eine ganze Reihe von theologischen Begründungen, weshalb es dort ähm, hingehört. Wir haben immer zum Beispiel, ich habe jetzt in äh, Zürich ein bisschen ein Problem gehabt mit dem Messias. Ich habe den an Silvester spielen lassen. Dann kamen dann auch schon einige, obwohl es ein paar Tage später ist. Ne? <laughs> ähm, ist das sozusagen das richtige Werk für, für ein Silvesterkonzert? Ne? Aber ähm, ich kann das also theologisch jetzt nicht ausbuchstabieren und auch nicht erklären. Das war für uns, äh, vor allen Dingen für Christoph Wolf, ein ganz großes Anliegen, mal ähm, dieses, den zyklischen Charakter des Bachschen Werkes herauszustreichen. Und, und das war die eine Idee. Und das andere, das sollte ich vielleicht auch noch sagen, aber wahrscheinlich haben Sie das hier schon besprochen. Mm, äh, zyklisch äh, hat auch was mit Wagner zu tun und äh, die Beziehung zwischen ähm, Bach und Wagner, die sind natürlich ähm, nicht leicht zu konstruieren, aber Wagner hat zyklisch gedacht mit seinem Ring. Und dann hatten wir ähm, auch gedacht, mal da sozusagen eine analoge Idee zu entwickeln. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das hier schon mal diskutiert worden ist, aber auch das war sozusagen ein Argument. Das war die zweite Gesprächsrunde. Einige von Ihnen waren da, meine ich mich zu erinnern. Da ging es um Bach und Wagner mit dem vergleichsweise ernüchternden Befund, dass die Beziehungen zwischen Bach und Wagner sehr, sehr begrenzt waren, also von Wagner ja. aus gesehen naturgemäß. Aber der zyklische Gedanke, Herr Wollny, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Ihnen müsste doch eigentlich ähm, diese Verortung im Kirchenjahr, wenn es um Konzert geht, erstmal relativ egal sein, oder? <clears throat> Nun, wenn wir betrachten, wie das Bachsche Werk überhaupt im 19. Jahrhundert wieder erweckt worden ist, dann ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, dass die liturgische Bindung äh, gelockert worden ist. Man dachte früher, oder Bach selbst hat seine Stücke ja für bestimmte Sonntage, für bestimmte Feste im Kirchenjahr geschrieben und hätte sich niemals träumen lassen, dass die Stücke an einem anderen Tag oder an einem anderen Fest aufgeführt werden könnten. Sowas wie zyklischer Charakter gibt es bei Bach auch, aber es spielt sich in anderen Dimensionen ab. Also mhm. der Bach denkt wahrscheinlich auch zyklisch, aber hat so das ganze Kirchenjahr im Blick. Nun, im, im 19. Jahrhundert, um überhaupt das Bachsche Werk populär zu machen, war es notwendig, äh, die Passionen erstmal herauszulösen aus dieser Bindung an, die, an den Karfreitag äh, und im Laufe der Zeit sind auch die anderen Stücke, eben die Kantaten, die übrigen geistlichen Werke, als Konzertwerke äh, betrachtet worden und haben dadurch ihre kirchliche liturgische Bindung verloren. Das einzige Stück, das es nicht so richtig geschafft hat, ist das Weihnachtsoratorium, ähm, wo, ja, wo ja eigentlich die, die Bindung an das Weihnachtsfest oder zumindest im weiteren Sinne an die Adventszeit oder die Nachweihnachtszeit nachweihnachtliche Zeit immer noch vorhanden ist. Die aber ja auch eher so ein Ausweis von rundum Wohlfühlpaket zur Weihnachtszeit ist und ja mit der Aufführungspraxis zu Bachszeiten auch nichts zu tun hat. Denn das Weihnachtsoratorium in Toto oder 1, 2, 3 und 6 in der Woche vor Weihnachten ist ja jetzt nicht so weit weg wie Juni, aber trotzdem auch sehr weit von allem entfernt, was Bach sich hätte denken können, oder? Ja, ähm, das hat noch nicht mal direkt was mit der ähm, zeitlichen Nähe zu tun. In Leipzig war ja ab dem ersten Advent äh, bis zum ersten Weihnachtstag die musiklose Zeit, das Tempus Clausum. Also ähm, da hätte Bach überhaupt nie äh, Musik aufführen können und das Weihnachtsoratorium schon gar nicht. Ähm, von daher ist es tatsächlich so, dass, dass wir ähm, mit der Lockerung der liturgischen äh, Bindungen auch beim Weihnachtsoratorium irgendwie uns angefreundet haben, auch wenn, wenn wir uns das nicht so bewusst machen. Ich als Wissenschaftler selbst ähm, habe keine Probleme damit, die, die Dinge ähm, separat zu hören. Also ich, es ist ja so, als Wissenschaftler möchte man ja einerseits ähm, herausfinden, wie es damals war. Andererseits sind wir ja auch äh, Menschen, die heute leben und die die Stücke ähm, als, ja weiß nicht, normale Zuhörer oder, oder Bachliebhaber äh, hören. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte nie Schwierigkeiten damit, im Juni mir eine Passionsaufführung anzuhören. Und ich denke, ich habe auch keine Schwierigkeiten, mir das Weihnachtsoratorium anzuhören. Was Sie tun werden? Ich würde, würde ganz gerne eine Frage nochmal stellen. Also beim bei dem Weihnachtsoratorium ist ja anders als bei den äh, beiden Passionen, dass, äh, dass viele Elemente dieser Kantaten auch in anderen Zusammenhängen wieder aufgetaucht sind. Also auch äh, mit anderen Texten. Nicht? Und ähm, ich meine, das äh, war jetzt auch ein Argument dafür, dass man ähm, auch mit dem Weihnachtsoratorium in den Sommer gehen kann. Es ist kein besonders kluges Argument, aber immerhin ist es so, dass die, die Struktur der Musik, die im Weihnachtsoratorium enthalten ist, eben auch in anderen ähm, ähm, ja, in anderen Kontexten wieder auftaucht. Ne? Ja, die Stücke sind zuerst als. Und das ist bei den Passionen nicht der Fall. Naja, man weiß es zumindest nicht. Mhm. Also ähm, beim Weihnachtsoratorium ist es tatsächlich so, dass Bach die meisten Stücke vorab als weltliche Festkantaten ja, ja. dargeboten hat auch in anderen Jahreszeiten. Also die Musik ist tatsächlich von Bach zu anderen äh, Gelegenheiten aufgeführt und benutzt worden. Ähm, bei den Passionen ist ja so, das sind ja die beiden erhaltenen Stücke, Johannes und Matthäus Passion, gehören ja immer noch zu den absolut rätselhaften Werken in, in Bachs Övre. Wir wissen nicht, wie, oder können uns eigentlich nicht vorstellen, wie sich jemand hinsetzt und ähm, in dem ganzen Trubel der, des, der, im Umkreis der Leipziger Thomasschule ein Stück wie die Matthäus-Passion zusammensetzt und, und, und irgendwie hinkriegt. Es gibt in der Matthäus-Passion Sätze, die irgendwie schlecht zum Text zu passen scheinen. Mhm. Die ähm, äh, große Violinarie, die, die zweite, Geb mir meinen Jesum wieder, mit, mit den äh, eine, eine ganz, ganz fröhliche Musik, die, die in keiner Weise den verzweifelten Charakter von Judas ja, da irgendwie ja. ähm, äh, zu schildern. Also im äh, zweiten Orchester. Ne? Im zweiten Orchester. Ja. Ähm, und äh, da, das wäre so ein Stück, wo man, glaube ich, vermuten kann, dass die Musik schon vorher existiert hat und, und nur ähm, äh, nachträglich auf den Picander-Text appliziert worden ist. Aber wenn man den zyklischen Gedanken nochmal ins Zentrum rückt, ähm, dann sieht man natürlich auch Parallelen zwischen Weihnachtsoratorium und den Passionen, beispielsweise in den Choralmelodien. Also Haupt voll Blut und Wunden taucht als Melodie ähm, ja, sowohl in Passionen als auch im, im Weihnachtsoratorium auf. Ähm, ist da so ein Bachfest mit dem Weihnachtsoratorium drin auch eine Chance, das mal ins Zentrum zu rücken? Oder ist das so banal, dass man das ohnehin als bekannt voraussetzen kann? Spielte das bei Ihnen eine Rolle? Das spielte nicht in der, in der Argumentation keine Rolle. Das aber, was ich eben sagte, dass also die, ähm, ähm, das ähm, bestimmte Teile des Weihnachtsoratoriums in den weltlichen Kantaten auch drin sind, das spielte eher eine Rolle. Aber ich meine, äh, mit diesen Argumenten sind wir dann auch gescheitert oder dann wieder nicht gescheitert und so. Und letzten Endes ist es halt rausgekommen, wie es jetzt da ist und, und das finde ich auch äh, eigentlich ganz gut so. Nun ist es ja, die, wenn man die Programmgestaltung von so einem Festival macht, ohnehin was anderes, als wenn Sie in Zürich Ihre Programme machen, weil natürlich ein Konzerthaus anders funktioniert als ein Festival, weil alles sehr, sehr kompakt ist. Wenn das Ganze ein Motto hat, wie das Bachfest, ist es ohnehin was anderes. Und dieses Jahr die Vita Christi finde ich persönlich ein sehr tragfähiges Motto. Wie eng sind denn die Verbindungen zwischen dem künstlerischen Direktorium, das die Programme macht, und dem Bacharchiv, was die Forschung anbelangt? Ähm, nehmen Sie Rücksprache vor der Programmierung beim Bacharchiv oder setzen Sie dann hinterher erst beratend ein? Oder sehen Sie, wenn das Programm fertig ist, mit Entsetzen, was da Neues zustande gekommen ist und versuchen zu flicken, was noch zu flicken ist? Also wie sind da die Mechanismen? Denn so nah dran hat man sonst die Forschung nicht, wenn man Programme machen ja. kann. Also ich meine, das, äh, das muss dann zunächst mal sagen, dass das Bachfest in diesem Punkt wirklich ganz ungewöhnlich ist. Also ähm, es gibt immer wieder, äh, beispielsweise in Luzern machen sie jetzt Festival und schreiben drüber Revolution. Und dann vor zwei Jahren war Eros das Thema. Ne? Ja, dann kann man, kann man, alles machen. Und dann kann man natürlich alles Mögliche machen. Aber ähm, und beim Bachfest ist es insofern ähm, ähm, wirklich was völlig anderes, weil der Ausgangspunkt ist tatsächlich das Bacharchiv und die Arbeit des Bacharchivs. Und äh, ich musste, als ich hierher kam vor zehn Jahren und äh, dort eingefädelt wurde in dieses <laughs> Direktorium, das auch erstmal begreifen, weil eigentlich sind äh, äh so stark wissenschaftsnahe Vorstellungen ähm, eher äh, kontraproduktiv, wenn man daran denkt, man will Menschenmassen bewegen, die also in die Thomaskirche kommen. Und äh, ich musste das auch, ich habe das sehr schnell begriffen, wie stark sozusagen dieser Impuls ist und auch wie fruchtbar der ist. Ähm, ich hatte früher auch bei, in Berlin, hatte ich ja die Musikabteilung der Berliner Festspiele geleitet und ähm, dort habe ich beigebracht bekommen von Ulrich Eckhardt, dass man solche Themen auch braucht und zwar ähm, nicht als Zwangsjacken, denn, dann sind sie verheerend, mhm. sondern als Wünschelrouten. Und da muss ich sagen, dass, äh, das hat sich hier dann auch erwiesen, dass, ähm, dass sozusagen das das Entscheidende ist, ähm, was so ein Thema einem in die Hand gibt. Nicht? Man geht durch die Landschaft und dann schlägt dann, dann die Wünschelroute plötzlich an Stellen aus, die man gar nicht vermutet. Und das ist auch diesmal so. Das Schöne an diesem Programm diese Woche, dass zum Beispiel äh, in, bei, den, bei den nächsten Bachfest äh, das Christus am Ölberg gespielt wird von Beethoven, was nie gespielt wird, ganz selten. Und dann auch Lazarus von äh, äh Schubert ist eines der schönsten Werke, die es überhaupt gibt. Die, Schubert hat es nicht vollendet, man weiß nicht genau, warum nicht. Ähm, alle kur beispielsweise sucht immer, was macht man dann danach, also wie setzt man das fort. Und hier hat ähm, äh, Glöckner, ähm, der uns wirklich sehr klug berät, in, äh, bei unserer Programmierung dann eine Kantate gefunden, die er dann daran setzt. Aber ähm, Lazarus hätten wir sonst nie gespielt, wenn man nicht Vita Christi ähm, gemacht hätte. Und ich empfehle allen, das zu hören, weil es ein wunderbares Werk ist. Und das, äh, das ist für mich das Faszinierende an der Geschichte. Man kriegt eine Wünschelrute in die Hand und dann sucht man und dann plötzlich gibt es eben dieses unerwartete Ausschlagen. Wobei es ein erwartetes Ausschlagen gibt ähm, im Jahr äh, des 200. Wagner-Geburtstags, wahrscheinlich stärker als bei allen anderen Werken, zur Vita Christi passend und zum Wagner-Geburtstag passend hätte jeder damit gerechnet, dass das Liebesmahl der Apostel natürlich im, Festival, im Festivalprogramm auftaucht. Das tut es nicht. Warum? Ähm, also ähm, ich persönlich vermisse es nicht, <laughs> <laughs> weil ich es kenne. hätte ich es persönlich nicht vermisst, nee, <laughs> weil, das weil ich es kenne. Und ich meine, ähm, ähm, ich habe auch mal einen Traum gehabt, das, das, wird Sie verblüffen, als ich bei den Festspielen war, ähm, habe ich gedacht, also ich würde mich gerne mal verabschieden mit einem Programm zurecht vergessen. Und da müssten dann sowas ähm, dann aufgeführt werden wie <laughs> das Liebespaar der Apostel. Also wenn Sie da, <laughs> und da hat jeder wahrscheinlich ähm, der hier im Raum sitzt, der hat so ein paar Ideen, was er da einbringen würde. Und für mich würde das dann dazu. Manche davon tauchen dieses Jahr beim Bachfest auf, Na, aber das wollen wir vielleicht nicht vertiefen. Nein, nein, bitte nicht. Also ist ja jetzt ist, unproduktiv. Wie ist denn das, äh, wollen die von der anderen Seite aus gesehen, wenn so ein Motto festgezurrt wird, das ist ja lange bevor das Programm steht, da äh, rattert dann bei Ihnen auch so ein Film am inneren Auge vorbei, folgende Werke müssten eigentlich dieses Jahr spielen und wie weit ist dann haben die Möglichkeit, sie auch unterzubringen. Ja, wir, also wir diskutieren äh, im Kollegenkreis äh, viel über, äh, über die ja, schon rechtzeitig äh, festgelegten ähm, Generalthemen äh, wir machen Vorschläge, wir sagen, das und das wäre mal dran oder hier gibt es eine neue Erkenntnis oder ein neues Stück ist gefunden worden, das ganz gut passen würde. Also die Dinge werden schon intensiv diskutiert. Ähm, und ich würde an der Stelle auch ganz gerne nochmal meinen Kollegen Andreas Glöckner namentlich nennen, der als Dramaturg fürs Bachfest hier arbeitet, also der den Spagat zwischen Wissenschaft und Forschung für uns alle ja macht ähm, und der Ideen, die an ihn herangetragen wird, jetzt von, werden von unserer Seite aufgreift und ähm, dann weitervermittelt ans ähm, äh, künstlerische Gremium. Ähm, und das Ganze ist ein sehr komplexes äh, komplexer Vorgang. Ähm, die Dinge, die kommen hinterher selten <laughs> genauso an, wie, wie die ursprüngliche Idee war. Es wird dann es gibt ja tausend Dinge zu äh, bedenken, wer kann ein bestimmtes Stück spielen, mit was, welchem Repertoire kann es kombiniert werden und solche Dinge spielen dann ja später eine Rolle. Ähm, aber ich, ähm, so nach meiner Erfahrung ist es schon so, dass wir ähm, Mitarbeiter der Forschungsabteilung schon sehr intensiv daran äh, versuchen mitzugestalten und versuchen, unsere Ideen da auch unterzubringen. Also dazu, darf ich dazu schnell was sagen? Das, ähm, das ist richtig und, ähm, und Herr Glöckner, der kommt immer mit wirklich einer unglaublich langen und durchdachten Liste von ähm, Werken, die man also unbedingt machen müsste, äh, wo ich dann auch immer zugeben muss, dass ich die alle nicht kenne oder nur wenige. Das ist ähm, auch nicht meine Aufgabe da. Und das große Problem ist dann, ähm, dann Interpreten zu gewinnen, das auch zu realisieren. Und das ist tatsächlich richtig schwierig oft. Und ähm, dann gibt es so einige, also äh, die richtig Freunde sind, wie also zum Beispiel Sir John Elliot Gardiner, der also eng verbunden ist mit dem Haus, den kann man also leichter bewegen, da was zu machen. Dann gibt es andere, die zwar, die unheimlich gut in der Szene auch verankert sind, äh, viel äh, aufführen und gute ähm, Ensembles haben und die mitbringen können die aber in der Zeit ganz andere Sachen im Kopf haben. Und alle wollen sie auf Tournee gehen mit Hamollmesse oder so. Und das interessiert Herrn Glöckner nicht und das interessiert uns dann auch nicht, weil wir müssen einfach gucken, dass wir, äh, dass wir zu dem Thema wenigstens asymptotisch äh, uns annähern mit den Werken, die, die dann spielen. Und das ist tatsächlich, das ist dann die große Aufgabe äh, Ensembles, Dirigenten, Solisten zu überzeugen ähm, das zu machen. Und das ist, das ist wirklich oft sehr, sehr schwierig, weil der Musikbetrieb eben anders funktioniert. Aber vielleicht funktioniert deswegen in der Folge auch das ganz gut, was mich fast jedes Jahr aufs Neue überrascht. Es gibt in jedem Bachfest relativ viele Programme, die gucke ich mir vorher an und denke mir, oh mein Gott, was haben sie sich denn da wieder ausgedacht? Das klingt dann, seien sie mir nicht böse, so ein bisschen verkopft und man hat den Eindruck, da wird niemals was mit Fleisch draus werden. Und dann sitzt man im Konzert und das ist ein grandioser, sinnlicher Abend, weil es eben doch funktioniert. Ja. Ähm, sind das die Stellschrauben, die Sie hinterher noch drehen oder ist das von vornherein, weil Glöckner es schon im Kopf hat, so, dass es einfach funktioniert? Ich bin jedes Jahr auf aufs Neue überrascht? Da werden Sie jetzt eine andere Antwort geben als ich, würde ich sagen. Beides finde ich sehr interessant. Ja, dann sagen Sie mal. nee, also ähm, das, ich glaube, dass ähm, wir viele Konzerte haben, immer wieder, die entstehen aus einer, was nicht, was Sie jetzt als verkopfte Idee bezeichnen würden. Also das, das ist einfach eine Idee. Ähm, Sie müssen sich das so vorstellen, wir in der, in der Forschungsabteilung, wir gucken uns viele Handschriften an, Stücke, die noch nie seit ihrer Entstehungszeit wieder gespielt worden sind. Ähm, wir sehen das in Noten und finden es interessant und, und, und haben irgendwie die Idee, das könnte erfolgreich sein, wenn es mal gespielt würde. Ähm, ich gebe gerne zu, manchmal geht es daneben und Stücke sind wirklich langweilig und zu Recht vergessen, das gibt es. Dann gibt es Stücke, die sind einfach viel zu schwer, dass, dass es nicht äh, realisiert werden kann. Wenn ich ganz kurz dazwischen gehe, aber das ist zu Recht vergessen, um das zu beurteilen, muss man es ja erst mal gehört haben. Insofern ist ja... Ja, das weiß man dann hinterher ja. erst, genau. Ähm, also und dann gibt es aber, aber auch ähm, immer wieder eben diese, diese Fälle, die, die Sie genannt haben, dass man denkt, Mensch, ähm, das ist ja so tolle Musik, warum hören wir das jetzt zum ersten Mal? Warum ist es nicht schon längst Bestandteil des Repertoires? Mhm. Und manchmal kommt es dann ja auch vom Bachfest ins Repertoire. Das Wie ist denn das, wenn jetzt bei Ihnen die Forschungsabteilung auf dem Schoß sitzt und sagt, wir haben hier Folgendes gefunden? Ähm, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es dann wirklich ins Programm findet? Und also wie, wie ist, lang ist dann der Vorlauf? Also wenn jetzt noch was auftauchte, ist, was zur Vita Christi passte, wäre es wahrscheinlich schwierig. Das wäre schwierig, ja. Aber ähm, der Vorlauf ist ja so zwei bis drei Jahre. Mhm. Und, und dann ist es, das ist in jedem Fest, äh, bei jedem Programm, was man macht, auch jetzt auch meine Programme in Zürich, dann je näher man drankommt, wir haben jetzt, äh, machen Festspiele zu Wagner, übrigens zur gleichen Zeit. Und da, ähm, und da hat sich dann auch etwas entwickelt, was also wir vorher wirklich nicht ahnten. Und zwar die Züricher, die, ähm, die wissen nicht, und das, wenn ich das jetzt mal da abschweifen darf, die wissen nicht, dass die produktivste Zeit Wagners, die hat in Zürich stattgefunden. Und eigentlich ist Zürich eine Wagnerstadt. Der hat neun Jahre da gelebt und hat dort den Text zum ganzen Ring geschrieben, hat Rheingold geschrieben, Walküre, ersten Akt von Siegfried und fast die ganzen Tristan. Alles in Zürich entstanden. Keiner hat Ahnung davon. Und jetzt äh, <clears throat> haben wir jetzt im Laufe der Vorbereitung eben er, ähm, äh, erfahren können, dass je näher wir drankommen, desto mehr erschließen sich ganz plötzlich ganz neue Beziehungen. Und das ist hier auch immer wieder so gewesen. Also ähm, beim Bachfest, auch das, was Sie sagen, das finde ich übrigens sehr schön, dass man dann überrascht sind, wie bestimmte Konstellationen ähm, dann was ganz, äh, ganz Neues entstehen lassen. Beispielsweise jetzt bei dem Lazarus da hat eben Glöckner vorgeschlagen, Christ lag in Todesbanden als ähm, eine dieser frühen Kantaten da zu bringen. Was, da bin ich überzeugt, wenn Hanan Kur ähm, das jetzt liest, dann sagt er, warum bin da ich noch nicht drauf gekommen? Weil der hatte immer ganz andere Ideen, das zu machen, ähm, äh, das zu kombinieren. Und das finde ich, ähm, das finde ich dann das Faszinierende. Also es gibt ja so in der Wissenschaft und äh, den Begriff der äh, Serendipität, ähm, was bedeutet, dass man ähm, plötzlich, dadurch, dass man bestimmte Dinge zusammenfügt, ganz neue Erlebnisse hat und ganz neue äh, ähm, Seiten sich auftun, ganz neue Facetten sich darstellen. Und das ist das, was hier immer wieder stattfindet. Und das ist, äh, deshalb finde ich auch, dass dieses Bachfest ist vielen anderen Festen einfach dadurch überlegen, dass äh, aus der Wissenschaft kommend Ideen wo man erst sagt, die sind verkopft oder sie sind, das kann doch eigentlich nicht funktionieren und dann plötzlich funktioniert es halt doch. Hängt es auch mit dem, mit dem Publikum zusammen, das ja auf eine andere Weise vorgebildet, wenn nicht sogar spezialisiert ist, als das bei anderen Festivals will ich nicht sagen, aber beispielsweise bei so einem Tonhallenorchester, bei einem Tonhallenpublikum in Zürich eine Rolle spielt, dann müssen Sie als Generalist eigentlich jeden zu bedienen versuchen. Richtig, aber was ich nicht tue, und deshalb ecke ich ja auch manchmal an, das muss ich auch zugeben. Aber, <laughs> aber ähm, was ja hier faszinierend ist, ähm, äh, dass, dass man ein Publikum hat, was also einmal äh, wirklich so eine, eine genuine Bachliebe hat oder Barockliebe hat und dann gibt es diese Gespräche mit den Künstlern und dann habe ich dann mal erlebt, dass dann einer äh, Arnon Kur gefragt hat, Sie haben 1959 das ganz anders gespielt in diesem Takt, warum machen Sie das jetzt so? Und dann war der natürlich auch völlig paff, äh, was sozusagen jedenfalls partiell ein gebildetes Publikum da ist, also die wirklich mit der Musik leben. Und das ist auch etwas, also ähm, das ist anders als eben in Luzern oder in Salzburg, dass hier wirklich ähm, Leute jährlich hinkommen, die, für die ist also Bach eine ganz essentielle Erfahrung. Und das ist, das ist, macht wahnsinnigen Spaß auch für also uns, die wir Programme machen. Das muss ich ehrlich sagen. Also wenn man sowas erlebt, also so ein Publikum, das ist immer eine Freude. Das sind natürlich nicht alle, aber es sind immer wieder äh, solche, äh, ja, in anderen Kontexten würde man sagen, Freaks. Hm, diese Freaks ins Auge fassen zu wollen, also das klingt jetzt ein bisschen so, als wenn ähm, gesetzt den Fall, in der Wissenschaft kommen, tauchen beispielsweise neue Noten auf, dann nimmt das künstlerische Direktorium die Hände an die Hosennaht und marschiert los, um es schnellstmöglich aufzuführen. Das ist ja wahrscheinlich nicht immer so. Haben Sie sich auch schon mal die Zähne ausgebissen und sind mit Projekten, die Sie für wirklich wichtig im Programm gehalten hätten, nicht durchgedrungen? Ja, doch. Ja. Okay. ja. Das kam jetzt so auch, schnell, ja. dass es so selten wahrscheinlich gar nicht ist. Ähm ja, aber ähm, ich finde das nicht weiter schlimm. Man, man macht halt bestimmte Ideen, manches kommt, anderes kommt wieder nicht oder kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Das, ähm, wir haben ja einen sehr langen Atem als Wissenschaftler. Und ja. <laughs> Geduld, ja. Versuchen ja, später nochmal. Ja, ja. Ja, das, äh, also die, die große Schwierigkeit, ähm, die, die haben tolle Ideen, und haben dann auch eine, auch Entdeckerfreude. Und dann sind sie hochidentifiziert mit, mit irgendetwas. Und dann einen Künstler zu überzeugen, das zu machen, das ist immer noch ein anderer Schritt. Das ist wirklich immer noch eine Hürde. Und es gibt dann eben, ich meine, ich habe eben Gardiner genannt, der ist eben jemand, der unglaublich sensibel ist und, ähm, und der ähm, entweder, also der leidet darunter, ähm, dass irgendeiner den Eindruck hat, dass er noch nicht alles gewusst hat, dieser <laughs> Rentner. Ne? Und der ist also ähm, wie ein Schwamm da. Und dann gibt es andere, die haben eben, äh, gehen mühsam von Stück zu Stück, müssen sich das erarbeiten und zu eigen machen. Und dann ist es halt schwerer, die zu überzeugen, ne, was zu machen. Und dann gibt es natürlich auch die, die sind froh, wenn sie herkommen, dann machen sie alles. Ne? Das gibt es auch. Ne? Ob sie es dann so gut machen, ist auch dann eine Frage. Also auch das gibt es. Aber das sind die, die Mühen, die man dann hat. Aber damit wäre ja wahrscheinlich auch niemandem, ähm, niemandem gedient, ja. wenn was auftauchte, was die Aufführung wert wäre und dann würde es versenkt bei einem, der nur weil er ja. hierbei sein möchte, alles macht. Das mhm. kann ja weder im Sinne des Werkes noch im Sinne des Bachfestes noch gar im Sinne des Publikums sein, oder? Wie ist es denn andersrum mit Interpreten? Kommen die auch mit eigenen Ideen? Also hören, Mensch, nächstes Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren steht die Vita Christi an, folgendes wollte ich immer schon mal machen, wäre das nicht was für euch? Oder ist das eher so rum die Ausnahme? Es ist eher die Ausnahme, aber ähm, es, gibt, es gibt immer wieder, also zum Beispiel Tetzlaff ist so ein Künstler, der, ähm, der eigene Ideen entwickelt, wie man das kombiniert und was man machen könnte. Und das sind natürlich immer sehr erfreuliche äh, Figuren in der, in der Musikszene. Was hat dann, um im konkreten Fall zu bleiben, ein Geiger zur Vita Christi beizutragen an ja, den Dingen? das fällt jetzt weg. Also, also. <laughs> die Partiten sind da also eher. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was wir ähm, in diesem äh, Gremium immer, immer, wieder diskutieren. Natürlich der Leipziger Bach, der hier im Bach-Archiv sozusagen der entscheidende ist. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf oder sagen kann. Ähm, ich bin natürlich auch sehr interessiert an den Instrumentalkünstlern. Ne? Mhm. Und äh, für mich ist einfach auch sehr wichtig, dass die Goldberg-Variationen ähm, jedes Jahr mhm. gespielt werden. Und äh, für mich war auch wichtig, dass man wechselt, also dass man durchaus das mit Klavier machen kann und dann im nächsten Jahr wieder mit, mhm. mit Cembalo. Und ähm, und da gibt es natürlich auch immer wieder äh, Diskussionen mit den Fundamentalisten, nicht nur hier, sondern <laughs> überall. Was darf man? Und, aber solche Diskussionen sind eben auch wichtig. Ne? Und, ähm, und den, äh, also den, ja, den Köthener Bach äh, hier präsent zu machen, das halte ich auch für, für bedeutsam. Das sollte auch eine wichtige, ein wichtiger Aspekt sein. ist das mit den Mottos ja ohnehin eine Frage, die in diesem Jahr nicht ausschließlich, aber zum großen Teil doch die ähm, Soli Deo Gloria Konzerte durchdringt, weil es halt vor allem ums geistliche Werk geht. Ja. Natürlich kann man die sieben letzten Worte dann auch noch im Kreuz mit, mit dem Streichquartett unterbringen. Aber wie ist denn überhaupt ähm, so die Durchschlagkraft des Mottos auf die anderen Reihen? Also bei ausgezeichnet beispielsweise wird sich da wenig finden, wenn nicht gerade ein Streichquartett dabei ist, bei den ähm, instrumentalen Werken auch. Ist das überhaupt dann gewünscht oder ähm, ist es nicht von vornherein auch eigentlich für die Gesamtheit eines Programmes besser? Ins Zentrum setzen wir die Vita Christi-Programme und das Außenrum muss halt auch nichts damit zu tun haben. Da haben Sie dann Bauchgrimmen, wenn man das so offen sagt. Überhaupt nicht. Also ich denke da wirklich auch so darüber. Es ist ganz, ähm, ganz wichtig, also wie gesagt, so ein, äh, wenn solche Themen Zwangsjacken werden, dann, dann geht alles schief. Ich habe das also auch schon erlebt. Dann geht wirklich alles schief. Und äh, das, das darf nicht sein. Die Lebendigkeit kommt natürlich da zustande, dass man dann auch alles Mögliche noch dazu in Beziehung zu setzen kann. Und dann ist es, ähm, was ich immer wieder erlebe, dass man ganz zufällig plötzlich Programme, Konstellationen haben, ähm, die, wo man das nichts mit Wieder Christi zu tun hat, aber plötzlich dann doch Bezüge da sind, die man gar nicht erwartet. Also ich habe das äh, schon sehr oft ähm, beim Programmmachen erlebt. Also ähm, jetzt gerade vor ein paar Tagen hatten wir ein Programm, ähm, wo alle, einige gesagt haben, das geht nicht. Das war Brahms Doppelkonzert und äh, Cäsar Frank, ähm, die D-Moll-Symphonie. Und dann habe ich entdeckt, als ich darüber dann schrieb zu einer äh, Einleitung, dass die im gleichen Jahr entstanden sind. Mhm. Und wenn man dann, dann denkt man plötzlich über diese beiden Werke ganz neu nach. Ne? Und solche Sachen erleben wir hier im Bachfest auch immer wieder. Ne? Und gibt es in diesem Jahrgang einige Konzerte, gut, die sind dann von Fremdveranstaltern, aber im Gewandhaus beispielsweise gibt es Schostakowitsch, da wird es mit der Vita Christi ganz schwierig und ähm, ich weiß nicht genau, womit es kombiniert ist. Ähm, Mittlerweile sind doch die Vorlaufzeiten des Bachfestes so lang, dass man das Motto relativ lang vorher weiß und man weiß erst recht, wann das Bachfest liegt, weil es ja mittlerweile einen festen Termin hat. Kann man nicht das Gewandhaus da irgendwie mit in die Spur bringen, dass nicht nur während des Bachfestes ein Konzert stattfindet, sondern dass es auch irgendwie wenigstens mit dem Bachfest in Verbindung zu bringen ist? Das ist dieses Jahr überhaupt gar nicht der Fall. Es gab da mal zarte Ansätze, da funktionierte es, aber ich kann graben und suchen und schürfen, wo ich will. Die beiden großen Konzertprogramme dieses Jahres passen weder zu Vita Christi noch zum Bachfest noch sonst zu irgendwas, was man damit in Beziehung setzen könnte. Ist doch eigentlich eine vertane Chance, oder? Ja, also ich meine, für mich ist jetzt das Problem, wie diplomatisch soll ich mich verhalten? Oh, gar nicht, unter uns. <laughs> ich wollte dann nur einfach sagen, würde sagen, das ist einmal, ich weiß natürlich als, ähm, als Orchesterintendant, wir haben, es gibt langfristige äh, Vorlaufzeiten, das ist immer, immer das große Problem. Ähm, aber man kann sich natürlich schon äh, darauf einstellen. Aber es ist dann auch so, im nächsten Jahr wird es CPE Bach sein, das wird ähm, im Mittelpunkt stehen. Dann ist es für so einen Orchesterintendanten schon schwierig, sich darauf zu beziehen. Das ist ganz klar. Ähm, auf Ida Christi hätte man sich schon beziehen können, dann mit an ganz anderen Werken, auch sehr entfernten Werken, natürlich. Also da gibt es bestimmte, ich hatte da einen schönen List gemacht und so. <laughs> Aber ähm, das ist halt nicht passiert. Ähm, ich bedauere das auch. Aber das ist meiner Ansicht nach, ist das auch Ihre Aufgabe, Herr Kaufmacher. Ähm, ich da schon Fussel im äh, <laughs> genau, <laughs> da Statements abzuliefern, die also so formuliert sind, dass die richtig Spaß dran haben, damit zu machen. Ein anderes ähm, Feld ist die Oper. In Bad Lauchstädt sind einige wirklich sensationelle Sachen passiert in den letzten Jahren, die es dann auch ins Repertoire geschafft haben. Bad Lauchstädt wird es dieses Jahr nicht geben. Die Oper Leipzig ist aber diesmal mit einem MUCO-Projekt wenigstens als Veranstaltungsort ähm, zugange. Ist das ähm, zartes Pflänzlein, was noch wächst, oder ist das eher Zufall, dass es dieses Jahr nicht Bad Lauchstädt, sondern die MUCO ist? das Programm, da gibt es dann, ich glaube, eine szenische Kaffeekantate ja. Gut, ist mit der Vita Christi auch schwierig, aber es ist immerhin mit Bach in Beziehung zu bringen. Also ähm, Bad Laustedt, muss ich sagen, das ist wirklich, hat, hat, uns immer viel Spaß gemacht, da was zu machen. Ne? Und äh, es ist auch eine Frage des Geldes, schlicht und einfach. Das ist immer eine teure Produktion und da haben wir uns immer überlegt, können wir uns das leisten? Und ähm, also wenn es nach Christoph Wolf gegangen wäre, dann hätten wir jedes Jahr dort eine Oper, eine Barockoper gemacht. Und ähm, das ist, äh, hm. scheitert, ne? das ist, muss man so sagen. Und das äh, scheitert dann schließlich letzten Endes auch an den Mitteln, das gut zu machen. Aber das ist eine, äh, meiner Ansicht nach ist es ein Juwel, äh, diesen Spielort in der Nähe von Leipzig zu haben. Aber es gab ja durch auch, äh, durchaus auch schon ähm, zu Zeiten Henri Maillers Produktionen in der Oper, die wirklich übers Bachfest gelabelt waren und auch zum Bachfest Stimmt. wirklich gut funktioniert haben. Das ist dann irgendwann eingeschlafen. Warum eigentlich? Also an der Wissenschaft wird es nicht gelegen haben, sondern woran? Ähm, es haben, hat ja dort immer wieder Wechsel gegeben und da muss man sich neu drauf einstellen. Und äh, jetzt äh, ist der Intendant Schirmer und wir haben Gespräche mit ihm, führen Gespräche mit ihm und vielleicht wird das auch wieder. Also ähm, ich meine, es ist absehbar, dass bei, wenn das Thema CPE Bach ist, dann ist der, die Anreize dort, sich Dinge auszudenken, die da passen, mhm. passieren, äh, relativ gering. Ne? Aber man könnte <laughs> natürlich. also die, die Barockoper ist ein Feld, das, das unerschöpflich ist. Es gibt, äh, ich könnte direkt ein Dutzend Stücke nennen, die aufgeführt werden könnten und sollten, aber das Notenmaterial muss hergestellt werden, es ist wirklich sehr mhm. aufwendig ja. und das Einstudieren und so, das, das kostet eben viel Geld. Also da bräuchte man noch, müsste man den Etat verdoppeln, das wird dann <laughs> auch nicht schaden. Ähm. Also bei der Oper, ich meine, ich will mal eine Zahl hier nennen. Es gibt, man weiß, es gibt über, über 80.000 Opern. Über 80.000 sind seit dem 16. Jahrhundert geschrieben worden. Und von denen werden nicht mal 100 gespielt. Also, und geschweige denn sozusagen aus, dem, aus der Zeit des Barocks. Und äh, die sind natürlich auch alle in einem Zustand, wo sie nicht leicht spielfähig sind. Und das muss man, ist einfach wahnsinnig aufwendig. Aber es wird sich oft lohnen. Das, man erlebt das ja immer wieder. Dann kommt von Gastmann eine Oper, alle finden sie wunderbar und wundert sich, dass hier nicht gespielt wird. Ne? Ja. Ja, <clears throat> und wie bei vielem, was man zur Vita Christi in Bezug setzen könnte, wundert man sich auch, dass es nicht gespielt wird. Wie viel an geeigneten Werken haben Sie aussortieren müssen, weil es nicht mehr ins Programm gepasst hat? Oder kann man das im Nachhinein gar nicht mehr sagen? Also die Liste, die, mit der wir es dann zu tun haben, die ist also das Zehnfache von dem, was wir machen. Wirklich. Also die, die Ideen, die... Ähm, aus den Etagen des Bacharchivs sprudeln, die sind also, <laughs> die sind wirklich, das sind kleine Tsunamis. Und dann müssen wir halt gucken, was man daraus auswählt. Also das ist sehr viel, das ist wirklich sehr viel. Sehr viel war die Zeit nicht. Wir sind nämlich mit der Dreiviertelstunde schon so gut wie rum. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich hoffe und bei Ihnen bedanke ich mich natürlich auch, dass ich Sie alle sehen werde, wenn im äh, äh, im Gewandhaus Trevor Pinnock das Weihnachtsoratorium dirigiert. Unabhängig, ob sie noch Geschenktüten für die Lieben dabei haben ähm, oder nicht, denn das gehört eigentlich viel weniger zum Weihnachtsoratorium als alles andere. Lassen Sie es uns gemeinsam mal musikalisch hören und da ist dann Konzert und Konzertant, auch wenn es geistliche Musik ist, wahrscheinlich überhaupt gar kein Schimpfwort, sondern einfach nur ein Anlass es mal anders zu hören und die Musik mal anders wahrzunehmen und das gilt wahrscheinlich für den ganzen Rest des Bachfestes auch. Vielen Dank ja, danke Ihnen und bis zum Bachfest.